Anarako dia zozona aizan'ny olona izao amin'ilay manao tavoahangy, tamin'ny voalohany izany madamako no namorona an'ilay asa, ilay asa tamin'ny voalohany tsisy hoe école nianarana fa zavatra noforonina nivoaka avy ao amin'ny sain'ny Fotsiny le izy taloha izy harmonie de couleur no natao fa tsy mbola mody be ohatran'ny amin'izao fotoana izao le asa fa nandeha tsikelikely nandeha tsikelikely le izy nampiana-tena tsika de nivoaka tsikelikely le asa fa tsy hoe nivoaka ohatran'ireny tamin'izao fotoana ireny fa taloha izy tena sarotra. Ohatran'izao daholo ny matière première rehetra rehetra totoina. Avy eo alaina. Sarotra ny asa dia asa mila fikirizana sy mila olona mora soso. Fifehezana sy fitiavana izay ny fanaovana ny asa tavoahangy ka amin'izao fotoana izy efa betsaka ny mahavita ihany moa fa ny secret-n'ny izany samy manana ny fahaizany azy fa misy moa presque izany ilay olona Imitateur fa tsy tena créateur an'le izy. Manomboka manao sary. Tatao ohatran'izao. Dia fenoina tany ze couleur ze tany tianao hanaovana azy. Fenoina ohatran'izao. Hanao sary omby tsika, hanao sary omby amin'ny tavoahangy, amin'ny fasika. Iny tanany aloha. Tongony afara. Ity lambony. Ity lohan'omby ity tanjoka voalohany. Atao kolera anankiroa. fotsifotsy, atao fotsy mena omby. Atao fotsy mena. dia asiana bloqué na amin'ny maitsomaitso amin'ny pâturage mihinana omby maitsomaitso asiana tandroka anankiray akaikiny Rehefa vita tanteraka dia ampidirina fenoina hatrany izany. Maro be ny atao betsaka be tany ny fampirina azy. Ny tany ampiasaina eto izany. Raha hatramin'ny voalohany dia ny tany naturel avy any amin'ny sivoka roa ve izay no ampiasainay fa tsisy hoe tany hafa fa tany avy any, ny quatre vingt dix pourcent ny tany ampiasaina dia avy any amin'ny sivoka roa daholo ilay izy. Hita izy, mila anao manam-paharetana, mila anao manana fikirizana amin'ny zavatra rehetra rehetra izay ataonao fa rehefa tianao ilay asa dia tsy maintsy mivoaka anao amin'ny farany e, izay ihany, rehefa manana fikirizana dia mivoaka amin'ny farany fa tsy hisy zavatra Tsy hivoaka moa rehefa manana fitiavana zay ny voalohany hita fitiavana.